мінекей мынау ахмет атамыздың үйі салып жатқандар үкіметтің бөлім істетіп жатқан кісі ахмет атамыздың үйі фундаментін көрейік фундаментте мінекей арасында ештеңе жоқ жай құммен қолға үзіліп жатыр не тас жоқ жай құммен құя салған фундаментті мінекей кірпіштің суы тақ